teman-teman kali ini kita mau menjaring ikan teman-teman pakai jala ini kita langsung ngejala di sungai aja coba tahu kita ada ikannya teman ya dapat ikan <laughs> oke langsung aja kita sudah hampir 7 menit akhirnya kita mendapatkan seekor ikan entah itu ikan apa kita lihat hasilnya jangan lupa ikuti terus dan pantengin terus video ini jangan lupa subscribe dan buat kita biara lagi kita liris di kolam sudah ada berapa ribu ekor di kolam kita lobong kita plastiknya lobong kolam Ja, da hört cari nih ini yang kita incar dari tadi ya target sudah terpenuhi ikan lele ini jenis lele lokal teman-teman